нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Баялаг Фид дэлхийн чанарыг Монголд Хаяр та тусан хөө için Onların büyüyebe Osun caragava Onların büyüyeben Carısını uçuran Uhan batıda Tenda zoruluyor da sarılıyor жаргасны уучраа нандин бүхнэ танда зоругдъя нас бивэн жаргасны уучраа нандин бүхнэ rodea.